The Sarah Network, it's about making connections. It's about connecting local teachers with each other to share resources, to share expertise, but it's about connecting students as well so that high achievers of Wales are coming together, sharing the same ambitions and aspirations. Uh, yeah, it's an amazing opportunity and seeing as I don't really know what I want to do, it's given me pathways into different subjects where I can look at. dwi wedi cyrraedd â bobl newydd sydd gyda'r un diddordebau ym hynciau a gyda'r un diddordeb beth i astudio yn y prifysgol. Uh, Dwi'n unig ceisio am y prifysgolion yng Nghergrawnt, uh, Durham, Bath, Lerpool a Mancanion er mwyn astudio mathemateg neu mathemateg efo ffiseg. Un o'r pethau mwyaf uh, defnyddio nes i ddysgu oedd y cyfle i gael sut i ysgrifennu uh, datganiad personol a da sut uh, i ysgrifennu a be mae'r brifysgol yn top isio a be sydd ddim yn cael ei gynnwys a be sydd yn cael ei gynnwys. I want to go into research so I'm particularly interested in biology. I'm hoping to apply to Imperial College London, um, Nottingham, Warwick, Bristol and Cardiff the Siren Project really helps you. It's just boosted my confidence and has encouraged me to apply to better universities than I would have if I hadn't been a part of the Siren Network. So I think I thought it would be a bit tougher to make friends, which obviously it wasn't, <laughs> like because you just meet people so easily um, on a campus uni. So definitely don't worry about your own background or like not fitting in, whatever, because everyone's just so different. So you really don't need to worry about your own history or whatever, whatever school you went to. cyfleoedd cyfoethog iawn i'r disgyblion. Um, maen nhw'n mynd i dderbyn cymorth gyda'r broses o wneud cais ar gyfer y brifysgol, ysgrifennu datganiadau personol yn ogystal â mynd i gwersi ychwanegol yn neu pynciau i ddatblygu eu dealltwriaeth nhw a'i diddordeb nhw yn neu meisydd arbennig nhw. We've got some really bright young people in Wales who deserve the very best. And the fact that we can now bring people together uh, through CERN, through uh, their activities in these different places, means that they can compare notes school with school, student with student. We've got the talent. We've just make, got to make sure they get the chance and the opportunity. And what CERN delivers is that chance and the opportunity. beth o'n i'n disgwyl i weld yn rhywbeth Rydechen pan gyrraeddes i yma oedd yn e mynd i fod yn brifysgol mawr brawychus. O fewn llain ag wythnos, o'n i'n gwybod enw bron pob, pob person yn fy mlwyddyn ni yn y coleg. Um, nath o e ddim cymryd braidd dim amser i fi setlo mewn a ymgartrefi. Um, y gobaith gyda'r rhwydwaith seren yn fy marn i um, yw mae buddsoddiad yw e. Um, bod yn rhoi rhyddid i ddisgyblion Cymraeg sy'n sy, alluog um, i allu mynd i nôl um, yr addysg maen nhw angen a maen nhw moyn um, boed yn yr eidl yn Prydain yn Lloegr yn ta beth. For me, it's an immense privilege to be involved in the Seren Network project, to see young people grow and develop, become more confident, and we're here to help them through that process.